80. Prawy 4 długi. I otwarcie na ruch lewy. Do lewy 4 przez szczyt. I na ruch prawy. I lewy 3 przez szczyt. Do prawy 6. Prawy 6. I skręt lewy 4,60. Skręt lewy 3. 3. Prawy 4. Lewy 4. 80 przez skrzyżowanie. Lewy 5 przez skrzyżowanie. 60 przez skrzyżowanie. Prawy 3. Do prawy 3 przez szczyt. I nawrót lekki. I prawy 4 przez szczyt. Do czwarty nawrót prawy. przed szczyt. Do prawy 4 przed środek. Do lewy 3 i otwieram. Do prawy 6. Prawy 4. I lewy 5, długi zacisk 3. Do prawy 4, 150. Lewy 4. Prawy 6 przez szczyt. Do prawy 1. Szczyt. Do lewy 2. I lewy 1. Prawy 3. Do prawy 5. 60. Prawy 6. Lewy 6. I nawrót prawy. I lewy 3. 80. samochód lewy. Do lewy 4 przez szczyt. I na dół prawy. I lewy 3 przez szczyt. Do prawy 6. I prawy 3. Na dół lewy. I prawy 6. Lewy 6. 60 prawy jeden, szczyt, do lewy dwa i lewy jeden, prawy trzy, do prawy pięć, sześćdziesiąt, lewy trzy i prawy trzy długi otwiera zacisk. I lewy jeden. lewy 6 przez szczyt. Lewy 3 przez szczyt. Do prawy 4 przez środek. Do lewy 3 i otwieram. Do prawy 6. Prawy 4. I otwarty nawrót lewy. I prawy 1 40. Prawy 3 przed siodłem. Lewy 6 przed szczyt. Prawy 1 przed siodłem. I lewy 4. Lewy 4 przed siodłem. I prawo przed szczyt. Lewy 3, 60. Lewy 6 przed szczyt. Prawy 4, 80. otwarty na wód Do lewy 4 przez szczyt. I na wód I lewy 3 przez szczyt. Do prawy 6. Lewy 6, 60. Prawy 5 przez wybór 80. Lewy 6 przez wybór 60. Prawy 3. Lewy 6. I prawy 4 przez 7, 80. I prawy 3. Nawrót lewy. I prawy 6. Lewy 6. Lewy 3. I prawy 3 długi otwiera zacisk. I lewy 1, 80. Do mety. Zwolnij przy stanowisku technicznym. Doskonale nam poszło. Świetny odcinek, dobra robota.